terrible para ella. Solamente para ella. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! haciendo? Hay que hacer, ahora con los